Jadi ketika menyampaikan suatu ilmu disampaikan dengan santai tapi orang-orang yang mendengarkan itu masuk gitu guys dan ada hiburannya juga di sana membuat kita tuh macam nak lagi nak lagi nak lagi mendengar dan mengaji dengan Ustadz Samsul Debat nah kali ini Jom kita ngaji bersama Ustadz Samsul Debat ya dari channel Ustadz Samsul Debat TV ya linknya ada di deskripsi jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya ya suka share kebaikan maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikannya itu juga ya kan nah langsung saja kita play videonya let's go Siapkan kopi guys, kita ngaji bersama <coughs> sekarang. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan, uh, wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan. College tingkatan yang 6 insyaallah. Dikasihi yang dikasihi. Saya, saya tak boleh pegang, nervous. <laughs> yang dikasihi Tuan Haji uh, Zailani bin Osman, pengetua College tingkatan 6 Shah Alam yang uh, dihormati juga Puan Viani Aba iaitu uh, penolong kanan uh, betul lah penolong kanan eh penolong kanan pentadbiran eh itu juga uh, Cik Chin Kim Cik apa Chin Kim Ha uh, iaitu penolong kanan uh, ahli awal murid seterusnya guru-guru uh, termasuk juga Kebit Kedang Ketua Bidang kebit kebit. Ah, dah, seterusnya. <laughs> tak pernah orang panggil cantul lagi kan? <laughs> Kebit. Ah. Kebit. <laughs> Kebit kan kedang. Ah. Ah, sebab isteri saya ketua bidang. Sebab saya tahu. Seterusnya, um, <clears throat> guru-guru dan tak saya lupakan pentadbiran yang 8 orang tu. Um, saya dah dapat briefing awal tentang tentang kolej Tingkatan 6 ni. Uh, Alhamdulillah. Uh, dan Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah. Hari Isnin. Yang mana dalam banyak-banyak perkara kita nak buat pada Isnin, ada satu perkara yang paling kita tak nak buat, iaitu mendengar ceramah. Jadi tak payahlah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Lah. Oh, nak anak pula namanya, ladap pula. Ada orang cakap LDP, ada orang cakap ladap, eh, latihan dalam perkhidmatan. Tapi ialah, bila cerita hari ini saya tengok ada pelbagai bangsa, seronok saya. Saya dulu pernah jadi guru sekejap, betul lah tu. Pernah jadi guru sekejap um, Jadi bila saya jadi guru Saya ambil keputusan saya tak nak jadi guru Mati budak atau kerja nanti <laughs> Bukan semua orang ada kesabaran Macam guru-guru yang ada kat depan saya ni kan? Dan biasalah dekat sekolah kan Dekat kolej ni Guru-guru dia berprasangka dengan pentadbiran Pentadbiran berprasangka dengan guru <laughs> pengetua sesi menangkap takbiran aja contohlah contoh ayat-ayat macam tulah ayat-ayat macam tu keluar kan biasalah kan jadi benda ni berlaku di semua tempat kecuali kolej tingkatan 6 lah. ha, jadi jadi kan ha, jadi saya sangat memahami insyaallah sangat memahami sebab saya pernah jadi guru dulu kan jadi saya faham saya faham jadi bukan senang sebenarnya kita nak puaskan hati semua orang memang bukan senang lah tapi bila kita bercerita tentang kerja itulah dia ah ha, betul kan? Kenapa pencamah-pencamah dipanggil? Kenapa buat ladap LDP ni? Kenapa? Salah satu sebab nak perbetulkan balik mindset kita. Kadang-kadang kita lagi fokus. Mhm. Dulu kita yang cakap, aku dapat kerja ni tak nak fikir apa-apa dah. Yang penting dapat kerja. So, dah dapat posting belum? Dah, dah, dah. Kat Syahlah pun, yes. Tapi kenapa banyak pula? Tiba-tiba bergaduh tak dapat tu, tak dapat ni. Dulu cakap dapat jadi cikgu, sudahlah. Kan? Dulu dapat jadi kerja ni, dapat gaji bulan-bulan, dah lah kan. Tapi tak. Sampai satu masa, manusia ni memang macam tu. Hasad dia berubah-ubah kan? hmm, Hasad berubah Dia sentiasa nak itu, nak ini, nak ini Kalau boleh saya share Nabi Muhammad dulu dia pernah ambil satu ranting You ya all boleh ambil lah sikit kisah ni kan Nabi Muhammad ambil, ambil satu ranting Dia tulis dekat dekat tanah tu Dia buat satu garisan panjang Buat satu garisan panjang Kemudian dekat garisan tu Dia buat satu petak tergantung dekat garisan tu Satu petak kecil tau dalam petak tu dia cakap-cakap-cakap, dia cakap-cakap macam tu. Jadi orang tanya tu apa? Dia kata, garisan panjang tu macam itulah cita-cita manusia. Nak itu, nak ini, nak capai itu, nak buat itu, nak buat ini. Cita-cita ni panjang. Kan? Macam orang Arab kan. Masuk rejab ni, masuk rejab ni, ni rejab sekarang ni, masuk rejab dia dah terbayang Ramadan. Tapi orang kita lain, belum rejab dah terbayang syawal lagi jauh. <laughs> Dia bulan satu dah terbayang dah baju apa nak pakai Allah. ni apa semua kan, kan, betul tu tu itu dia cita-cita panjang tapi soalan soalan soalannya confirm ke you hidup lagi pagi raya tu? Ah, lah. Kan? Saya lah memori dua tahun lepas. tempah baju, baju sama. ubel, best, mak, mak, mak. Oh, nanti besok kita pakai pagi raya, mesti orang happy. Man. Sekali PKP yang padan kan? <laughs> Masa bila nak pakai? Kan? Itu itu, itu reality lah. Ha, ha, betul, reality. betul. Lepas betul. tu marah. Asal raya Cina boleh raya. Raya Melayu kan langsung ke PKP. <laughs> Orang marah <laughs> kan? kan? Nak buat macam mana? Kan? Macam hari ni kan, orang marah sana, marah sini. So, cuba fikir balik. Apa yang kita cakap ni, macamlah kita pandai sangat. Vaksin ni lah, bodoh lah, kerajaan ni macam, macam ni, kita hmm, Betul, betul. Kan? Hari tu kau marah rentah negeri, ah, tak bagi rentah negeri. Bila boleh rentah negeri, kes naik. Lepas tu kau marah pula. Bila rentah negeri, takkan kerajaan nak biar? Biarlah, tinggi tu lantak lah, apa nak jadi. So, itu dicadangkan. Okay. Ambil booster. Bila ambil booster pun kau marah. Kalau kita tak buat apa-apa pun marah tak buat apa-apa. Mantap. So, so saya kata tadi, nak memuaskan hati semua orang memang kita tak akan dapat. Betul. betul. Macam kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim dengan anaknya tarik keldai. Orang kampung kata apa dah keldai ada tak nak naik. Ayah dia naik keldai, anak tarik. Orang kampung pula cakap apa punya bapak, kesian budak tu. Budak tu tarik dia sedap duduk atas keldai. Bapaknya dulu turun, anaknya naik, bapak tarik. Apa punya anak kau hajar betul. Boleh pula dia biar anak tu tarik, dia sedap aja duduk macam tu kan. Sedap je anak tu duduk kat atas bapaknya tarik. Sudahnya dua-dua naik kaldai tu. Dua-dua kan kesian menyeksa binatang terberat bawa dua orang tu. Sudahnya kaldai naik atas dia. Lagi gila. Jadi macam mana? Salah Nak puaskan semua, hati eh. semua orang memang Betul. tak dapat. Tapi apa yang kita boleh buat? Pengajaran pertama pada hari ini buatlah yang terbaik yang kita buat. Tu saja. Ah oh, betul, betul. Buat yang terbaik. Jangan fikirkan cakap orang. Macam saya, saya tak fikir orang nak cakap cakaplah. Saya camah macam tu camah ramahlah, tuan. Kan apa saya peduli? Kan tapi saya jenis memang sampai awal. Tu saya pukul 8 saya dah sampai kat kolej dekatan 6 Shah Untuk pastikan sejarah dia saya tanya kepada orang Samatan tadi bila sekolah ni ditubuhkan? Berapa ramai yang ada di sekolah ni? Okey, okay. nak masuk kan nanti Luan? Saya belum nak masuk lagi. Rupanya camah di Gino Hotel. Saya keluar. <laughs> Saya keluar. Saya keluar. Saya pergi dekat tempat pot minum saya. Saya pergi kat restoran Wira Sejati di Section 24. tu tempat saya selalu minum dululah. Saya, saya belajar dulu. Ha, jadi saya jumpalah beberapa orang yang tahu pasal Gino Hotel. Dia tu pasal Shahalam. Dia tu pasal kolej tekan tanam pun dia tahu. Hmm. Hmm, saya... <laughs> Saya pun tadi makan nasi pun sebab tengok dia makan. Selera betul makannya. Saya saya macam itulah kan. Jadi rezekilah kan, rezeki. Jadi macam itulah. Saya tak kisah orang nak cakap apa, cakap lah. Macam, macam uh, daripada dulu kan, saya minat sesuatu benda tu saya akan buat je. Macam saya gemar buat collection kan. Saya, saya tak saya tak suka tengok drama Melayu. Aha. Macam contoh kan, kadang orang, orang pun tak tahu. Ni rumah Cina, rumah India, orang tak tahu. Saya tengok cerita Tamil, semua cerita saya tengok. Cerita Cina semua tengok macam Chow Yun Fat saya tengok semua tapi tengok Chow Yun Fat ni sedih sikitlah. Manjang ending memang sedih aje. Manjang kena tinggal aja dia kan macam tu. Kalau kita tengok cerita Prison apa tu, Prison on Fire pun masa lah, last kali mesti dia berkorban untuk orang tu Chow Yun Fat lah saya minat lah. Long pan teng tenet long lau. Saya tahu lagu Cina banyak satu. Lagu Teresa Teng ni wen wo ai ni yong tuo saya tahu. Cerita Tamil pun saya tahu. Engkau nafil. Ah, kan saya mau nak, nak saya nak nyanyi lah. <laughs> Kan saya tengok cerita apa tu? Malah yang atau ah, adik-adik atau ah, adik Surya tu siapa tu? Adik Surya. Kartik kan. Oh, saya tengok ada satu cerita. Lagu apa pun tak ada. Membaguslah. Saya tengok cerita Tamil. Sebab cerita Tamil ni yang bagus, dia boleh mengasah critical thinking. Mhm. Kita tak boleh agak ending ni jangan. Betul? Hero tu saya tengok VJ cerita surah-surah. Kan? Surah. Surah kan? Bayangkan orang kampung tunggu ni. Semua menangis ni doa-doa ni. Kenapa lah ada, ada, ada lemas kat laut ke apa. Sekali dia datang macam ikan lumba-lumba tau. <laughs> Dia datang tu. <laughs> dia bukan berenang macam ni. Dia melompat macam ni tau. Macam ikan lumba-lumba. Betul. Ah, you all tak tengok. Ada sekali tu kan dia dah mati kan. Yang, yang patung Tuhan tu dah dah, dah tumbang kan ingat mati. Dia boleh tagak tau. Hidup lagi. Ha, itulah. Itu antaranya lah. tu pada saya, simple. Buat yang terbaik kita boleh buat, peduliklah apa orang nak cakap. Betul, betul. Buat yang terbaik. Jangan fikir. Itu pertama. Dan bila kita sebut tentang profesionalisme, profesionalisme ni maknanya keupayaan kita untuk membuat sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa mencampur adukkan dia dengan benda-benda yang tidak berkaitan. Hmm. Termasuklah benda-benda pribadi termasuklah benda-benda berkaitan dengan luar, dengan bidang tugas kerja kita. Sebab pentadbiran ni ada empat jenis. Dalam sekolah, guru ke, pentadbiran ke, dia ada empat jenis. Pertama, administrator. Dia masuk on time, balik on time. Muka yang pertama dekat mesin punch card tu, pada pukul lima ataupun pada waktu balik. Hmm. Dan orang lain takkan merasa duduk yang pertama. Sebab orang yang pertama adalah orang yang sama setiap hari. Dan dia siap beratur. Okey, beratur, beratur, beratur. Eh? Beratur. Dia siap sound orang lain beratur. Oh, ya, tu, tu. Cara gelak tu mana kau dah tahu dah siapa. Macam. <laughs> Jadi untuk berada di depan, untuk berada di depan, memerlukan usaha yang lebih. Iaitu kau kena awal lah lima minit. Adakah benda pergi awal lima minit kau bawa file kerja? Tak. Benda itulah yang akan mengganggu profesionalisme dan juga malahan mengganggu keberkatan dalam kerja kita. pertama kan tu administrator yang kedua namanya performance. Performance ni orang yang memang kejar deadline memang kerja sungguh-sungguh memang pengetua dengan penolong pengetua ni memang sayang dia memang sayang dia kerja banyak bagi dia je sebab dia ni memang buat kerja oh ya sikit-sikit dia sikit-sikit dia yang marah aduh sikit dia sikit dia saya tak ada orang lain dah masalah belah bagi kat dia aku lah kena ngapa kau ni bagi kerja kat kau tak nak tapi bagi kat orang lain kau marah dan orang ni biasanya masuk kadang-kadang lewat sikit. Tapi pengguna tak kisah. Sebab dia jenis buat kerja. Dan balik biasanya memang lambat. Okay. Pukul lima pukul enam tak balik lagi. Dia memang botol rabur meja dia. Buat sepah. Kadang-kadang dekat bawah meja ada file lagi. Mana file? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Dia tahu. Orang yang administrator tu meja dia kemas. Orang usik barang dia, dia tahu. Siapa usik frame gambar ni tu? Zia. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneur usahawan, meniaga je kerjanya ada. Kalau dah gelak besar tu betul Tuan Haji. <laughs> Confirm ada. apa apa apa Ha, dia ni atas meja clear banyak flyers. Ada tak apa tak apa tak beli tak apa. Tengok lu, tengok lu, tengok lu. Kategori ketiga. Dan kategori yang keempat yang paling best namanya follower. Okay. Dia ikut orang dia bila tahu sehari sebelum nak ceramah buat kat Jino Hotel dia dah tanya kau pergi tak esok kalau pergi pergi saya sesama tau janji ya nak kita sekali lah nak kita sekali nak kita sekali kan kau dah tahu dah kau nak lepak mana balik kan kat mana dah tahu dah kan ah, sekarang budak tengah peksa kan tengah musim peksa kan kan betul oh kualiti tanam tak adalah ah, jadi tengah tengah mungkin dia Ingat tak kadang-kadang kita ada khusus tiga hari, tiga hari dua malam? Ingat tak dulu? Khusus tiga hari dua malam ni, yang best ni pada hari ketiga akan habis kau berapa khusus tu? Dua belas kan? Soalan ni, kau balik kolej tak? <laughs> Kau jangan balik eh? Kadang kadang kita orang tak balik, kau balik kan? Macam-macam nak jawab. Kita dah tahu dah trik kau tu. Ini benda-benda yang biasa berlaku. Tosahlah. lah. Jadi tu cerita. Saya dah tahu nampak pekerja. Tapi sebenarnya macam mana yang paling baik? Yang paling baik keempat-empat kena ada. Okey. Keempat-empat tu kena ada. Maksud yang entrepreneur keusahawanan tu maknanya kita kena fikir macam mana nak tingkatkan. Contohnya nak tingkatkan hasil untuk kolej untuk bantu prasarana sekolah. Betul, betul. betul kolej kan? Contohnya kan, mak bapak mana yang kita nak jaga. Uh, macam saya kat sekolah, ah, ah, anak-anak uh, saya tu. Oh ni memang pengetua dia kejap-kejap tanya saya. kejap tanya saya. Ada tak? Kalau ayalah ah, kita nak buat. Aku tak kisah kau nak minta sumbangan aku boleh bagi. Tapi manjang dinner dengan Haiti kau tak pernah ajak aku. Cakap tu. Aku tak dapat pergi tu soal kedua. Tapi kau tak ngajak tu aku marah kata kan. Okey, okey, okay. lepas ni ajak, lepas ni ajak. Kata. Tak adalah. Tapi betul. Sebenarnya kalau ikut kan. Itu sebabnya kalau kita tengok ada program sarana kan. Sarana ha. ibu bapa ni kan. Bukan bukan semua sekolah lah boleh menjayakan benda tu. Kebanyakan mak ayah menganggap sarana ini tak penting. Sebenarnya itulah penting, connection. Itu sebab masa PDPR itu, problem yang paling besar sekali PDPR. PDPR masalah yang paling besar adalah bila anak-anak ambil kesempatan. Tapi kuliah tingkatan enam ni mungkin dia dah dewasa lain lah. Untuk sekolah-sekolah hmm. yang yang menengah, yang form 5 ke bawah ni, problem. Kalau yang kuliah tingkatan enam ni mungkin kurang. Mungkin ada tapi kurang masalah macam tu. Kenapa tak on kamera ni? Habis data. Kenapa tak pakai kamera? Ha, sebenarnya main game. Hmm, kan? Tutup. Jadi cikgu seorang-seorang. Kelas berapa ramai? Bayangkan di bandar-bandar besar. Kehadiran not even 10%. Bayangkan. Asyad masa tu. Kan? Saya sendiri pun problem. Bila ceramah online ni problem. Kan? Jadi saya banyak support guru lah. Saya kata. Dan bila orang buat online ceramah dengan saya ni, saya pesan. Jangan bagi PPD bercakap lama-lama. Orang bukan nak dengar PPD cakap. Dia bantai cakap dah lama. Yang best BPD ni cakap dah lama. Tang, tang, tang, tang, tang. Saya tidak berhasrat ucap panjang hujung tu kan. Ha, tu masalahnya. Orang nak dengar ucapan aku ke tahu. Ha, tu masalah dia. Saya boleh bagi PPD bercakap tapi bagilah cakap dia jangan cakap lebih daripada 3 minit. Dia jadi dia akan padatkan apa dia nak cakap. Saya sendiri pun problem masa ceramah online bermula tu. Puan Wenia masa bermula tu. Ay, kan kita pasang sendiri on camera apa kita tekan kita pun lagi assalamualaikum <laughs> Lepas 2 jam ceramah punya kamera tak on. Bayangkan. <laughs> Bayang untuk Kementerian Pelajaran Putrajaya 2 jam kamera tak on. Masa tu itulah kameranya, itulah handphone kita. So orang call pun kita tak nampak sebab kita orang call ni. Tak angkat pula. Ha, dah 15 minit saya tak start-start ni. Sudah 2 jam. Jadi sebabkan <laughs> tu masa tu bulan puasa pula tu. Jadi petang tu ulang sekali lagi ceramah yang sama tapi petang tu suasananya dah macam pengumuman nak puasa Ah. <laughs> Semangat dah tak ada dah. <laughs> Jadi kita hendaklah. <laughs> Dua jam kot pagi tadi. Aduh. Aduh. Itu antara ujian yang kita kena hadapi lah. Benar Dan sih, benar. Hari ni, kalau kita pernah dengar lah istilah uh, profesionalisme ni juga berada kaitannya dengan integriti. Integriti ni jangan kita salah faham. Jangan ingat integriti ni rasuah semata-mata. Tak. Integriti juga terba, ah, terbabit dengan amanah kerja kita. Betul, hubungan baik kita antara satu dengan yang lain. Betul. Kenapa hubungan baik ini terbabit? Sebab kebanyakan organisasi yang dijatuhkan disebabkan kes laku amanah sebenarnya berpunca pada dalam, bukan pada luar. Hmm. Yang orang mengadu-mengadu, report dengan SPRM, cakap dengan orang ni macam ni, semua semua orang dalam, bukan orang luar. Ingat orang luar peduli ke pasal, pasal kita? Tak ada. Tapi bila kita mengadu, habislah. Itu sebabnya saya pernah bagi talk. Saya bagi talk dengan topik apa tau? <coughs> uh, bicara integriti nota bertindih apabila kain terlondeh tajuk ni nah, orang tanya kenapa saya pilih tajuk tu sebab bicara integriti apabila kain terlondeh ni dia macam kita kalau ada ruam ada tanda dekat kaki kita tu dekat buku lali kita tu warna merah kan kita hmm, biar hmm, okay, okay. makin besar kita patut settle sendiri bubuh krim bubuh apa ubat yang patut supaya dia tidak merebak tapi bila kita biarkan benda-benda kecil, orang tak orang tipu punch orang tipu klaim, orang tipu ni, kita biar. Kemudian benda tu dah merebak tu, merebak merebak merebak. Akhirnya bila ada orang yang tersilap sampai kepada pengetahuan doktor pakar di luar. Hmm. Pengetahuan luar, oh saya suspek takut dia dah merebak ke seluruh badan. Habis dilondehkan kain tu, langsung jumpa benda-benda lain yang tak sepatutnya jumpa. Patutnya kesalahan tipu pancikat dia. Tapi bila dia semak-semak-semak, tipu kelim pun ada, beli barang tak ikut prosedur pun jumpa. Sepatutnya benda tu tak sepatut pun dia orang tahu. Akhirnya yang buruk nama adalah agensi kerajaan khususnya kolej kita. Jadi itu yang kita tak nak. Itu sebab nak settle kita kena settlekan peringkat awal. Itu sebab integriti ini sebenarnya dirujuk sebenarnya konsep ni bukan konsep berkaitan dengan salah laku dan amanah sebenarnya. Integriti ini berkaitan dengan binaan, struktur binaan bangunan. Hmm, binaan. Integer, integer. So kalau kukuh eh, struktur binaannya maka kukuhlah bangunan tu. Maka kita ni adalah merupakan struktur-struktur ni. Dan strukturnya siapa? Termasuklah pentadbiran. Termasuklah guru-guru. Termasuklah pelajar-pelajar tingkatan enam ni. Mereka ni adalah kita punya klien ni yang kita nak kena jaga ni. Itu sebab saya selalu cakap, saya minta maaf. Saya kata saya marah mak ayah yang tak tanggungjawab ni, saya marah. Waktu online itu saya balun mak ayah cukup-cukup. Tapi masalahnya, mak ayah yang tak bagus ni, dia tak join online kita. <laughs> itu masalah kita. kan? Saya kata, you all nak marah guru apa pasal? You nak marah cikgu, okay fine. You nak marah cikgu, tak apa. Cikgu buat hal. Cikgu buat hal, Puan, Puan Chin Kin Ha, uh, Cik Chin Kin Ha dengan uh, Puan Viani boleh pantau. Puan Viani dengan Puan uh, Cik Chin Ha buat, buat, buat hal, susah nak panggil cik lah, panggil Puan aja lah. Saya doakan ni cepatlah kan. Uh, kan. Jadi, jadi, jadi, jadi, jadi, kalau dua ni buat hal, Tuan Haji Zalani boleh pantau. Tuan Haji Zalani buat hal, PPD boleh pantau. PPD buat hal. Jabatan Pendidikan Negeri boleh pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal. Kementerian boleh pantau. Kementerian buat hal. Menteri boleh pantau. Menteri buat hal. Perdana Menteri boleh pantau. Perdana Menteri buat hal. Rakyat boleh pantau. Tetapi, mak bapak buat hal. Siapa pantau? Itu <laughs> soalan saya tanya. Menuh. Itu sebabnya bila tengok dari segi perangai anak-anak kita hari ini, sebenarnya ada satu perkara yang kolej kena tekankan kepada anak-anak kita. Apakah dia? Sebenarnya kita dalam Malaysia ni, dalam negara kita sedang menghadapi satu krisis yang sangat besar, Apa iaitu itu? krisis adab. Allah itu sebenarnya. Akbar. Kalau dia tak belajar, tapi adab baik dengan cikgu, cikgu pun tak sakit hati. Ini masalahnya dah lah tak nak belajar. Kalau saya belajar, ni mak saya yang suruh lah. Saya pun tak nak belajar. Dia Kan senang kau berhenti? Kan? Ha, kalau ikut cikgu kan, aduh. Itu sebabnya saya kadang geram masa hari bertemu dengan mak bapak tu. Cikgu ni baik sangat. Macam mana dengan anak saya cikgu? <laughs> tu lah budak ni kan biasalah. <laughs> Dia ni okey sebenarnya cuma ialah banyak main-main kan. Tapi kalau dia rajin, saya yakin dia boleh berjaya. Menyampah betul. <laughs> Menyampah. Kau cakap jelah terang. Anak saya ni, minta maaf. Saya memang hari-hari doa bila budak ni nak pindah sekolah. Biar bapak tu pandang budak tu. Kau apa hal kau? Mama. Baik sangat. Aduh. Uh, <laughs> saya minta maaf lah. Saya tak dapat nak gambarkan apa perangai dia ni. Semuanya ada dalam senarai ni. Bagi. Wah, bagus lah. <laughs> Bapak-bapak asaflah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. <laughs> Orang nampak lah. Eh, betul. Saya, saya, sebab saya pernah jadi guru, saya tahu. Itu sebab kalau saya jadi menteri pelajaran. Dah lama saya fight dah untuk alarm critical. Ya Allah. Ha. Tengok muka dia teruk. Eh, Puan Vianney pun macam ni. Ah, dia sambut saya tadi. Oh, Kan? Itu sebab dia tak sanggup dah buat kursus dekat sekolah. Kita buatlah dekat Gino. Dekat dengan highway. <laughs> Oh, kan? Macam nak bawa lari lah perasaan tu kan. Betul? Aduh. Ini ini ini ini ini benda benda benda yang benda yang penting sebenarnya. Saya kata memang bukan senang nak nak jaga tu sebabnya hubungan antara satu dengan yang lain kena baik. Betul. Kan? Pentadbiran kan. Janganlah lebih. Kadang-kadang you sound cikgu. Cikgu, gunalah pasal betul-betul lelok sikit. Dia orang semua grade tinggi-tinggi tau. Kau jangan sound-sound dia orang. Tak tahu. Kadang-kadang dia orang tak tahu. Aku ni 41 tapi kena marah. Kata. Aku ni 44 kena marah. Kata macam tu kan. Tak, sebenarnya bukan saya suruh hormat, suruh sampai junjung pun. Tak. Tapi you all kena respect each other. tu je. Betul, betul. betul. Oh, nampak ni. Ya. Mana betul aku cakap. Saya tahu lah. Cikgu ni dia dia tak pentadbiran, pentadbiran. Kau buat grup pun lapan orang, kau buat grup WhatsApp pun lapan orang aja. Kalau seorang live memang perasan dia. Kan? Kau kau kau. Jadi kalau kau boleh masuk join grup cikgu tu bah bah terbaik dah tu. Ha kan. Ha. Betul. Grup cikgu ni, bukan bukan satu grup ni semua geng-geng, ada geng. Ha. Lepas tu bila dapat APC Nugrah Himat Cemerlang berapa orang je dapat? Semua muka tak puas hati. Macam mana dia boleh dapat? Ha? Tuan Haji Zalian ni aku tahu dah. Memang dia je dapat. Kau tengok bukan kita. <laughs> Contoh contoh. Sedang kan bukan Haji Zalian ni buat keputusan seorang. Dia ada mesyuarat tu komiti nak tentukan cikgu mana yang betul dapat. Betul, betul. Ha, cikgu ni boleh tak? Cikgu ni okey. Yang seorang pula cakap, saya rasa tak boleh lah dia. Sebab saya rasa dia, dia macam, dia macam, uh, apa dia macam? Ah, contoh, contoh lah, contoh. Saya ah, ah, ah, tak cakap sesiapa tau. Saya tak cakap sesiapa. Tepat antara you orang lah. Antara... <laughs> Contohlah. Kocak banget ya Allah. Tak maknanya. Maknanya dia akan bagi suggestion. Berdasarkan kerja. Bukan pasal peribadi tau. Bukan. Sangat kerja. Ha. Dia kalau, kalau kalau lelaki kan. Lelaki tengok. Ha. Allah sian. Lelaki dah lah tak ramai duduk belakang. Lah. Itulah. Itu yang bila dia baca doa tadi beria tu. Allah. Allah. Allah. Allah. <laughs> Sedih orang lelaki ni tu. Aduh, hai, kan. Tapi kalau lelaki, dia tegur direct je. Cikgu perempuan ni aku kenal sangat, cikgu lelaki. Eh, macam mana kau boleh dapat ABC? Ha? Kerja sama, lepak sama. Konten sama, macam mana kau boleh dapat? Mana aku tahu, aku setakat ni, apa yang eh, Puan Biani suruh ke, Cik, Kim, Cik Kim ha suruh aku, aku buat je. okay. Oh, ya ke? Tak lah, aku cakap je. Ha, orang lelaki, ha, orang lelaki macam tu saya pernah apa ni puan oh, saya dapat terang. call untuk ceramah dekat mana dekat sekolah sekolah kebangsaan Benta Benta sepanjang Kuala Lipis ah Kuala Lipis sekolah kebangsaan Benta tu dia gabung 10 sekolah untuk motivasi UPSR 10 sekolah combine motivasi UPSR agak-agak lah berapa bayaran untuk saya <laughs> sombong sombong ceteka ceteka ha <laughs> Apa-apa kan? Ha. Apa, apa, apa? Mungkin berapa lah boleh bagi lah. Bagi nak apa-apa lah agak-agak. Berapa? Ha? Sepuluh ribu. <laughs> Teruk betul dia letak. Eh? Teruk. Dia letak sepuluh ribu tu melampau lah. Tak adalah. Tapi bayangkan dia cakap dengan PA saya, kami boleh bayar tiga ratus je. Sepuluh sekolah. Tapi masa tu PA saya terangkat lah kening. Jauh ni. Dia kata. Dia cakap, ah, tak apa, tak apa. Tapi bila tanya, tanya saya, saya jenis tak suka batal program. Aha. Saya kata macam ni. Cakap dengan dia, tanya ada tak tempat lain yang nak juga buat. Jadi tak adalah saya pergi jauh satu tempat je. Kalau ada tempat okay. lain, saya boleh singgah lagi. Lagipun ikan patin kat lipis sedap. Sempat saya pergi makan kat sana, memang sedap. Betul, mau ngeletek-ngeletek nyawa makan, betul. <laughs> Masa tu, ada satu surau nak buat, malam tu satu masjid pun nak buat. Jadi tiga ceramah pun bayarlah 200-300. Tapi Tuhan tunjuk dekat saya, bila saya cubalah bagi deliver ceramah yang betul-betul tak kisahlah berapa dia bayar. Rupa-rupanya baru saya tahu sekolah yang 10 sekolah gabung motivasi UPSR ni rupanya calon motivasi UPSR setiap sekolah tu sekolah ni dua orang calon. Ha. Sekolah ni seorang, SKM sekolah kekurangan murid. Dan gabung 10 sekolah, calon UPSR tu not even 20 orang. Allah. Bayangkan dan RM300 dia nak bayar saya tu, cikgu tu kongsi seorang sikit. Allah. Bayangkan kalau saya tolak macam mana. Tapi dah setuju tu janganlah dikurangkan. Eh? Ha? Nah, ni saya bagi contoh. <laughs> Saya bagi contoh. Nah, saya... <laughs> Kan? Oh, ah, kan? Ada aja. Tak ada lah. Nah, tapi betul, saya jenis macam tu. Ha, dia bayar RM5,000 ke, bayar RM10,000 ke, bayar RM1 ke, bayar RM50 ke, saya pergi insyaAllah. Kan? bil RM50 bayar. Saya pergi. Mungkin tak datang hal lah tu. Itulah <laughs> saja. tak adalah. Gurau ya. Gurau, gurau. Kemudian yang ketiga. Yang pertama, jujur. Kedua, amanah. Ketiga, jaga ukhwah perhubungan satu dengan yang lain. Itu saya dah sebut dah tadi. Hmm. Jaga ya, perhubungan. Ukhwah. Sebenarnya, Betul. bila kita tengok kan, kita cemburu tengok golongan orang dulu-dulu, orang lama-lama kan. Dia kita, macam saya masa kecil dulu main bola dengan kawan-kawan saya. Yang India, yang Cina. Bila kita rapat, kita tahu tau budaya dia. Cina macam mana, India macam mana. Cina, jangan bagi hadiah jam tangan. Melainkan Rolex. <laughs> tak, orang Cina ni dipantang bagi hadiah jam tangan sebab macam menoakan kematian. Jangan bagi. Ah, iya ah, ke? Ha, betul. Betul kan? Ha. Macam ah, kalau kita tengok, India, Cina, kalau beli kereta macam mana? Melayu macam mana? Melayu kalau tengok kereta, tak cantik. Dia beli second, second tak apa, janji cantik. Rosak kemudian lantak lah, janji cantik. Itu Melayu. Okay. Yang Cina pula dia tengok berapa laju boleh pergi. Laju tak kereta ni? Tak cantik tak apa, janji laju. Dia nak cepat. Macam India pula tengok berapa ramai boleh masuk. Dia lain. <laughs> betul benar benar benar benar. Ini betul ni menurut kajian tau. Iya betul ha? betul. Tu sebab kalau kita tengok gendang pun beza tau. Arwah abah saya dulu, arwah ayah saya dia, dia selalu ceritalah dia kata, "Kenapa gendang Melayu tak untung? Gendang Cina untung, gendang India kadang-kadang untung." apa sebab? Rupanya arwah Abah saya kata sebab bunyi dia. Genang genang in Cina untung tu. Tung tung tung untung untung untung untung untung untung untung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung. Oh iya lagunya lagunya lagunya benar benar benar benar. Kalau baru sadar. Kadang-kadang kadang tung tung tung kerang kerang kerang kerang kerang kerang kerang kerang tung tung tung tung berang berang bam bam bam selubum bau nama gundu temannya tenggelam tak kerbum bum retak kerbum bum ah betul kadang-kadang kadang-kadang untung kalau Melayu Melayu Melayu tak perasan lah tapi genda Melayu tak untung untung tertak tertak tertak untung tertak tertak tertak untung rugi rugi rugi rugi <laughs> rugi rugi rugi, tak tak untung tak tak untung rugi rugi rugi rugi rugi rugi ya Allah tak kau dengar tu betul arwah abah saya dulu cakap itu saya memang galak lah betul ke bah iya bah ada sebab apa kita tahu sebab kita rapat aha ha. betul betul setiap ada apa benda yang sampai kat kita positif Ah, eh tak boleh lah, malah lah, apa benda ni tak mahu lah. Benda ada je pekeliling baru kan, pekeliling baru sampai, pengetua sain. Mulai berapa hari bulan, semua staff tidak dibenarkan begini, semua staff hendaklah ni ni ni. Yang hmm. best saya, korang yang muda-muda ni buatlah akak dah nak pencen, tak payah habis hayat. <laughs> Eh pekeliling tu tuju kat semua tau. <laughs> Itulah ayat nak kat anak pencen. Nak kat ayah fikir dah kau bila kau gelap besar tu lah orang. <laughs> kan? Tak habis-habis dia punya hujah nak pencen, nak pencen. Nak pencen. Maka nak pencen makin banyak, pakai liling ni keluarlah. kan? Respon yang positif. Betul. Ya? Dan kemudian, ikhlas. Ikhlas. Ikhlas buat kerja. Bukan sebab. Tak gaji memang masuk setiap bulan. So, bukan kita buat tu bertambah gaji kita, tapi buat yang terbaik. Betul. Saya selalu cakap kan, kalau saya bagi motivasi pada student, saya memang bagi motivasi minta maaf cakaplah. Saya tak ada bahasa, awak semua tak ada. Memang kau aku je saya. Saya cakap dengan student ni yang belajar ni saya kata, kau tengok dekat pintu pagar kolej tingkatan enam ni, kau tengok pintu pagar depan tu. Berapa ramai bekas pelajar masuk balik dalam sekolah jumpa cikgu cakap terima kasih dia dah berjaya. Ya. Boleh kira dengan jari lah. Silap-silap yang masuk pun sebab sijil tertinggal. Tapi cikgu tetap mengajar saya kata. Allah. Bukan sebab apa? Dia nak kepuasan. Saya memang jenis saya daripada dulu saya memang call cikgu-cikgu saya. Pernah sekali saya call, lecturer saya pun saya call. Mana yang mengajar saya dulu kan? Mana saya dapat nombor phone saya call. Macam dalam perjalanan saya call. Macam mana cikgu, cikgu sehat ke? Inilah Samsul dulu. Oh ingat you yang tinggi-tinggi tu. You mengacau A je. Ingat lagi, ingat lagi. You buat apa sekarang? Saya saya ceramah sekarang cikgu. Ceramah apa pula? saya Samsul Debat tu saya lah you kan pergi sekolah sampai sekarang tak habis-habis gurau saya tak percaya saya <laughs> tak percaya tu ha. jiran sebelah rumah saya pun sama tengah siram bunga pokok bunga tu dia tegur saya ni tempat taman lama lah bukan taman yang saya duduk sekarang saya dah pindah kan dia cakap, bang, ada tak orang cakap? Dia tengah berburak tu, dia cakap dengan saya. Ada tak orang cakap? Muka bang sebiji camah-camah dalam TV tu. Ha? Kata, siapa pula yang macam aku ni? Kata. <coughs> rupanya dia tak pasal bila tengok depan depan kan lain kan saya pun cakap dengan dia <laughs> bang salah tu bang rasa-rasanya abang silap orang ya saya tahu dah yang cakap ni sembilan dekat tu ah sudah <laughs> saya kata sudah saya kata bang saya lah Samsung Ban <laughs> kena gurau agak-agak lah dia saya pun biar lah. saya pun tak ada lah dia tak kenal biarlah kan ah, okay. jadi saya lepas pada tu lepas pada apa Dua tiga hari kot saya balik rumah dah buka pintu pagar berlari dia pegang tangan minta maaf bang. saya memang tak perasan bang. memang tak perasan bini dia marah abang buta ke tulah sama serban. <laughs> Bini dia marah tu. <laughs> Dia bawa perasan. Sekali saya isi minyak tu. Saya isi minyak. Apa tu tengah isi minyak dekat oh, pelakon kan dia tu. <laughs> Oh pelakon. aku rasa aku berlakon tak lah dua tiga hari saya sikit. pelakon kan tak lah mana ada you pelakon pakai mask pun kita kenal lah dia kata. Saya mau buka lah. Okey, saya siapa? Fatah Amin kan? No, no. Fatah! Saya kata bukan. Saya kata bukan. Saya kata. Degil dia. Tak, saya... Allah. Itu melampau tu. Aku tambah cerita tu. Saya <laughs> yang yang yang program yang TV Hijrah tu sepatutnya tiga Syamsul bukannya dua sepatutnya yang Syamsul dua tu dua Syamsul kan sepatutnya tiga Syamsul tapi last minute <laughs> Syamsul ni uh, Syamsul Yusof dia tarik diri sebab dia nak siap nak siapkan filem Munafik 2 masa tu. Oh. Dia dia offer gak saya saya tolak jawab saya dia punya watak tu tak tak tak sesuai saya tolak. Yang Munafik 2 tu patut saya ada dalam tu. <laughs> saya tolak sebab watak tu tak sesuai. Ada watak hantu celah buluh tu Yang kacau Ustaz Adam tu oh, kan. Saya tak saya tak ambil lah saya tak ambil tu. <laughs> Allah. Kita buat satu benda yang kita nak buat. Buat betul. Saya kata, jangan jangan kita duduk kerja, makan gaji tapi nak buat kerja part time. Dan kerja part time tu banyak, berhentilah jangan susahkan orang lain. Betul, betul. Orang kata ganggu tau. Proses kerja orang kata ganggu. Jangan kita susahkan. Biar tempat kita tu digantikan dengan orang lain. Oh, tak, tapi takut pula nanti tak dapat gaji. Hmm, makan juga gaji. Tapi kerja tak kerja betul, kan? Ah, Itu ha, yang itulah. kita lah. kena ada. Kemudian, mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah, kita improve. Itu sebab borang SKT jangan ikut kopi kawan-kawan punya. Eh? Borang SKT tolong tulis khusus yang diperlukan. Eh? Jangan kopi. Semua tak tahu. Lepas tu bila HR, bila pentadbiran hantar kau pergi khusus tu kau marah. Syekh khusus ni. Syekh-syekh nama kita je naik. Dah memang kau ikut tulis tu. Tengok balik tulis apa. Khusus penguasaan bahasa Inggeris. Hantarlah. Ambil kat mana? Sebab penting kan? Penting tu penting. Walaupun kita, kita cakap inilah masanya kalau nak pergi seminar tu khusus tu. Betul. Mantapkan bahasa Inggeris 3 hari dua malam. Jangan ambil jauh-jauh Singapura ke. Ha, macam tu kan. Ha, ah, Tulislah <laughs> khusus pemantapan ah, pengurusan keuangan ke. Tak kisahlah pergi. Ambil je tulis tu. Kenapa kita perlukan benda tu? Rupanya sebab kita jaga koperasi. Tuan-tuan ah. jaga koperasi sekolah. Apa kita nak buat? Kan? Dan kita juga profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Saya kata tadi. Betul lah. Kemudian iltizam. Berazam buat bersungguh-sungguh untuk betul. capai kejayaan. Betul, betul. Bak kata Ali Fasafah tu, dia kata gantung cita mu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung. Masih lagi tinggi. Tapi jangan digantung cita mu itu di atas busut. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut. <laughs> tapi dah dia cakap macam tu, aku ulang ajalah. Jadi kalau untuk budak-budak STP cakap uh, budak-budak ni yang tingkatan 6 ni semua cakap macam tu. Gantung cita-cita tinggi, jangan letak rendah. Betul, Kita akan menyesal. Betul betul sekali betul. Saya sendiri pun dalam masa saya nampak aje Samsul debat ni bukan orang letak nama saya saja tau. Pencapaian saya dalam debat dan pidato saya top rank best speaker Malaysia 2021. Masya-Allah. Saya dulu debat bahasa Melayu, semua technical debat ni semua dalam kepala saya. Ah. Nak pidato tu dalam kepala saya. Macam mana nak jadi champion? Macam mana cara kita nak cakap? Macam mana cara pandang? Macam mana penekanan? Apa poin yang kita nak bawa? Wow. Semua saya saya ada dah. Setiap bulan saya melanggan apa, majalah Dewan Masyarakat supaya current issues tu jangan hilang daripada kepala kita. Sebab kita kena lagi update daripada anak murid yang kita ajar. Betul, Itu kita kena betul. buat. You all pun kena ada bahan bacaan sendiri. Kena ada. Itu sebabnya belum mengajar pidato dengan debat tu selama je. tu sebabnya kalau you all nak saya lah mengajar budak-budak kolej tingkatan 6 ni debat nak ajar bagus kan. Tak ada masalah. Saya akan hantar anak-anak murid saya datang. Buat sparring dengan dia orang. Budak Universiti Sains Islam Malaysia tu buat sparring. Bila dia sparring dengan budak dengan budak universiti buat seminggu sparring tang tang tang jadi bila dia lawan sekolah lain dia dah tak rasa apa dah sebab dah lawan yang lagi bagus lagi wow macam tu je keren macam buat motivasi apa ni gerak gempur peperiksaan contoh Aha. orang buat panggil saya kan saya akan buat saya akan ceramah setengah jam kena saya akan bagi best-best student tu untuk jaga grup-grup ni macam tu je wow simple je sebenarnya di kita ni budak-budak ni dia budak budak tak sekarang ni dia gen Y gen X gen Y ni semua ambil ringan Aha. dia tak rasa benda tu penting besok dah luar pun menyesal ada yang cakap, saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Betul? Saya nak jadi YouTuber. Saya kata, apa kau jadi YouTuber tapi bangang dan terlantun, berapa? <laughs> betul, betul, betul. Dan betul. saya kata, terus terang, saya kata, sebab, you tengok, so, contoh ya. Eh. Ingat tak dulu, kita pernah ada Friendster. Kita pernah ada mama ha, ha, kampung, chat. Friends. Orang sanggup mencuri telur dengan ayam dekat kampung tu sebab nak dapat masuk dekat cyber cafe. Nak main game, nak chatting. Tapi lepas tu yang chatting-chatting tu dah kurang. Kemudian ada BlackBerry. Kemudian ada BlackBerry Messenger, BBM. Ada budaya dia sekejap. Itu paling sekejap sekali BBM tu. Kan? Tiba-tiba orang dulu, ingat tak zaman Walkman? Walkman habis tiba-tiba MP3 player. Tak ada MP3 ah. pun habis dekat phone ni je sekarang. Betul, betul, betul, betul, betul. Allahumma salli ala sana Muhammad dan selesai videonya guys Dan Masya Allah yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat adalah Lakukan yang terbaik Pokoknya kalau kita mau mau bekerja apapun itu Lakukan yang terbaik mau jadi guru, mau jadi tukang las, mau jadi tukang bangunan dan lain sebagainya, itu kita harus melakukan yang terbaik. Sebab apa? Ada gaji, ya kan? Nah, kita kerja ataupun nggak kerja ada tuh gaji ya kan apalagi seorang guru seperti itu ya kan nah, kalau mengerjakan yang terbaik maka insya Allah keikhlasan ada dalam diri kita pahala juga akan mengalir kepada kita sebab sebaik-baiknya orang ya kalau kita lihat dari segi ya kan dari segi apa namanya ya kita mewariskan ilmu maka seorang gurulah yang paling baik Karena kenapa dia senantiasa mengajar kepada orang lain, kepada anak didiknya agar supaya anak didiknya menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berilmu. Ketika berilmu diamalkan, maka gurulah yang mendapatkan pertama kali mendapatkan uh, pahala daripada murid itu sendiri. Oke, banyak sekali informasi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Deba dan Masya Allah akhirnya saya tahu bahwasannya tidak asal muasal daripada Samsul Deba tidak hanya nama semata gitu kan, tapi ada cerita ada kisah di baliknya ternyata the bidders, gitu kan ah, the Butters ya seperti itu bisa dikatakan seperti itu ya Ustadz Samsul Debat ini makanya dijuluki dengan Ustadz Samsul Debat Masya Allah jadi inti daripada pesan Ustadz Samsul Debat kepada kita dan semua orang ya ya terutama saya dan juga teman-teman sekalian ini melakukan sebuah hal yang paling terbaik dalam hidup kita seperti itu. Oke, terima kasih sudah tengok video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pemimpin Ududri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.